Euskadi Irratian eta agurtu behar dugu Lander Martinez Podemos aldu guren idazkari nagusia Martinez jauna egun on Kaixo egun on Ez dakit zuk ere Madrilgo negoziazioen berri jasotzen duzunean edo negoziazio ezaren berri hobeto esan da deja bi sensazioa duzun Beno, eh, oraindik eh, ez, nik espero dara da de jabiz ez izatea azte bete edo bi azte barru ez, nik uste dut gutxienez eh, aurrera posu bat eman dela momentu honetan eta hori bada eh, programaren inguruan zeiak egiten ari direla negoizatzeko E, eh, eta zintzazio hori ez nun izan eh, aurreko aurreneko negoziazioa oso motza izan zen, berro eta sortzi ordu iaia eta ez zuen eman denborarik programari e, buruz hitz eta nire ustez beti e, nire ustetan beti izan da e, oinarririko berena negozazio bat e, egiteko programa eman komun bat izatea urrengo laurdetako gobernutara gobernurako. Mhm. Asko dira hauteskunde errepikapena segurutzat jotzen dutenak, zuk jarraitzen duzu pentsatzen badagoela aukera e, hori zaiesteko? saiesteko. Bai, nik uste dut, bai, ez, gainera uste dut prioritaterik handiena izan behar dela, bai, e, guretzat, eta baita ere alderi sozialista, sozialistaren zat, hauteskundeak ekiditzea, azkenean e, badaki guzerako emaitzak ekarditzakeen hauteskunde berri batzuk izatea azaroan, e, laugarren aldiz baitare, abstentzio handia egon daiteke, eta e, bueno, ba horrek berriro ere eskuina boterera eraman dezake, eta bi urtetako, edo bi lana zaborrara bota beraz, Horregatik ere, e, nik uste dut, e, eh, saiek guztiak egin behar direla akordio batera heltzeko eta urrengo lau urte, bueno, ba, estable batzuk izateko estatuko gobernuan e, eta horre lan egiteko, baita ere, urrengo urteetan badiru dinez da badatorrela e, globalki eta internazionalki oso komplikatua izango den egoera bat, berrizitarekin e, eh, krisi ekonomiko posible batekin, ikusi ditugu baitare e, eh, bueno, jesietan egon diren desadoztasunak eta horretarako e, bueno, ba, horrek amantentzen duen gobernu bat beharrezkoa da. e, nola ulertu behar da atzo diputatuen kongresoan gertaturikoa? Alegia, diputazio permanentearen e, iraunkorraren bazarra izan zen, eta bertan, Unidas Podemosek etzuen babestu e, Sánchez premia zagertzeko eskaria. Keinu bat dela ulertu behar dugu? Bero, nik, nik uste dut baita ere, bueno, ekintzaren inguruan, ez, eskatzen zen, bueno, ba, open armsen e, kudeak eta e, aztertzeko konparsentzia bat e, izatea eta bueno, presidente ordeak betetzen zuela paperrori, eta nik uste dut ba, e, paper hori e, betetzeko nahikoa bada presidente ordea agertzea ba, bueno, ba, e, horrekin nahikoa zela, e, ez nioke hainbeste bueltarik emango, mm -hmm. e, e ekin zatekin tratatu ziren atzo, diputazio permanentean. Mm -hmm. e, Uztaleko negoziazio aldi labur horri buruz egin zenuen irakurketan, autokritika eginez mhm. esan zenuen, agian diskrezio gehiagorekin jokatu behar dela berriz ere negoziazioan. Unidas Podemosek orain egin ben proposamena, pesoeri egin dion azken proposamen hau, pesoeri eta komunikabidei aldi berean bidaltzea ez da diskrezio hori apur bat austea. <clears throat> Bero, mm, nere iritzia da, eta e, nik e, bueno, ba, argi esan nuen bere momentuan, nik uste dut e, ikasketa oso e, argia izan zen azken negoziazio aldian, e, gauzak diskrezioz egin behar direla, e, bi alderdiei edo bi aldei emateko gero margina mugitzeko bere alderdiarekin, negoziaketan, bueno, ba, negoziazio batek takarren e, mugimendu guztiak, ez eta nik hori mantentzen dut. Eh, egia da oraindik ere lehenengo mugimenduak eman direla eta guk bidali dugu ba, dugula proposamen programatiko bat e, o, esta ere sekreturik zein den geure programa. Bera, baina uste agian egokiagoa ere... zela eh, lehenengo soeri bidali eta izatekotan gero hori publiko egitea. Bueno, Ba, hombre, nik e, uste dut beti hor e, eh, obeagoa dela lehenengo alderdiari eh, bidaltzea eta gero komunikabidei, baina, bueno, e, uste dut hau detai bat mm -hmm. e, dela. Zaskenean, gebaitari ikusten dugun hola alderdi sozialistak e, hainbat bilera izaten ari den e, kolektibuekin eta bilera guztiak publikoak diren, ez? Bueno, aurre fase batean, e, eh, publiko egitea zeure programan, bueno, ez dut oso ikuste, baina mendik aurrean ikuste dut, bai, diskrezio handia marko zela negoziaketetan. Mhm. Akordio programatikoan adostasuna handia lortzen bada, baina koalizio gobernurik ez? Sánchez babestearen aldeko zinatekezu edo koalizioa zuretzat ezinbesteko da? Bueno, e, politikan ezinbesteko tasuna mm, beti gero aldatu egiten da, ez? E, nik uste dut geure apostua koalizio gobernu bat eh, izatearena izan behar da, bueno, ba, momentu politikoa korrela eskatzen duelako, eta baita ere, bueno, ba, eh, kongresuan dauden indarrak, e, horrela logikoki, e, horrela iku, usten dutelako izango dela e, aukerarik e, oberena eta beti defendatu dut koalizio gobernua bat e, izatea baina baita ere uste dut prioritatea hauteskundeak e, ekiditzea izan beharko zela eta beraz ba, momentu honetan tokatzen zaigu koalizio gobernuan e, pentsatzea e, aurrerago edo hurbilago heltzen bada momentua ja erabaki bat hartzeko eta beste aukera batzuk pentsatu behar badira, bueno, ba behar bada e, baita ere be, e, geure aukera markoa zabaldu egin behar da. Beraz, atea irekita, solik akordio programatikoa doztu eta esate baterako aipatzen zen kooperazio gobernu horretarako lehenengo prioritate bezala izan da koalizio gobernua izatea. Nik uste dute daitekena eh, da atea itxi lehenengo momentutik koalizio gobernura. Eta, bueno, ba, mm, gobernu oinarri onbat badago, gobernu mm, akordio oinarri onbat badago, eta esan duan bezala, gero, beste aukera batzuk aztertu egin bar badira, ba aztertu ditzagun baina lehenengo koalizioari buruz hitz egin barko da. Uztailean Unidas Podemos e konsulta egin zuen militantziaren artean eta ark esan zuen koalizio gobernuaren aldeko zela, orain beste konsulta bat aurre ikusi behar da. Ba behar bada bai, noski, e, horrelako erabakiak hartzeko konsultak e, egiten ditugu, eta naiz eta, bueno, egin genuen lehenengo konsulta lehenengo momentuan, baina, bueno, ba, formula aldatzen bada, edo <clears throat> baita ere programa berria sartu egiten bada e, programa gobernu bezala ba, behar bada beste kontsulta bat egin bada, baina bueno, hori ikusi barko da negoziazioak eta gero mhm. Baldin eta hautezkundiak errepikatuko balira litekeena da, einigo errejonek bultzaturiko mugimendu politikoa Madrilen Mas Madrid izenarekin aurkeztu zena agian estatu mailan ere tokiren batzutan aurkeztea horrek Euskadiko Podemos ataka zailean uzdezake hemen errejonek jarraitzaile asko ditu Podemosen bertan Beno, niko ez dut uste hori gertatuko denik ez dut uste eh, niko uste dut errejonek argi utxi duela Madrilen duela bere eh, bueno, lano inarria eta Madrilen egiten ari dena ari dela lana, beraz eh, bueno ez dut e, pentsamendurik eh, honen inguruan ze, bueno, ez dut uste horrelako gertatuko denik, eta gainera Euskadin argi dagolako eh, bueno, ba, espazio politiko hori betetzen duen eh, erakundeak, erakundea eh, erakundeak elkarrekin podemos komposatzen duten erakundeak direla mhm, Berriki elkarrizketa batean esan du berak ez duela ezer baztertzen momentuz Madrilen dagoela zentratuta baina Madril horrek gero estatu maian beste toki batzuetan inspirazio bezala balio badu, ba, egon daitekela hortarako aukera bat ez dakit espaldian berekin egontzaren. Bueno, duela denbora desente ya e, eh, ez dugula itzegin, mm, baina, bueno, e, no e, ba, es, gure espazio politikotik horbil dauden pertsona guztia jarraitu egiten ditut eta saietzen naiz e, eh, bon, interpretatzen ere zintzuk diren beraien pentsamenduak mm -hmm. behar bada e, eh, aurrerago zerbait jakin dezakegu ez dakit baina bueno, nik uste dute Euskadin jendeak e, argi duela e, batera junbar garela edo zin prozesutara eta elkarrekin Podemos e, e, espazioaren koesioa oso handia dela Mm, bueno, ba, horrelako arazorik ez izateko. Elkarrizketa hasi dugunetik entzule batek mezua bidali du esanez ederra kopeta politiko hauena, ez dute botori merezi. Pentsatzen dutu da garaian oporretan, azte nagusiko txosnan txanda egin bitartean jendeak nolabait ere e, akordiora iristeko zailtasun hau ulertu ezina eh, trasladatuko dizula. Ulertzen du jendeak zer dio? Bueno, pa, ba, askotan ez du ulertzen eta ni gainera ulertzen dut beraien frustrazioa. Bai, bai egia da, eh, jende askok ke kalean ikusten gaituenean edo hori ez, azte nagusi honetan adibidez, ba, e, askotan esaten e, digutela, ez dutela ulertzen zenolako dinamikak e, ditugun eta zenolako arazoak ditugun akordiotara heltzeko. Eta nik dut baita ere, alderdi bezala, ba, frustrazio horren e, horrekin akatu egin bar dugula eta errestasun guztia jarri akordiotara eltzeko guregatik eta hauteskundeen emaitzatik e, espero dena delako eta horregatik defendatzen dugu defendatzen duguna e, egia da ere batzutan oso zaila da e, azaltzea zeintzuk diren e, alderdi barnean ematen alderdi barnean ematen diren e, bueno ba dinamikak eta baita ere negoziazio baten ematen diren dinamikak, baina e, prioritate bezala izan behar dugu akordiotara eltzea hori delako jendeak eskatzen diguna, bai botoen botoak emanda, e, bai aukeratu telako ba, lau indar politiko handi egotea kongresuan eta horrek akordiotara heltzea, de, bueno, derregortzen gaituelako, eta baita ere e, politika hori delako. Errepikapen batek, hautezkunden errepikapen batek, abstentzioa areagotzeko arriskua egon daiteke uste duzu? Bai noski, bai noski, eta arrisku handia gainera, eh, bueno, azkenean e, ezin daitekeena da e, jendeari bozkatzera deitu, e, hainbat eta hainbat aldiz, bueno, ba, danok pozik e, gauden emaitza izan arte, ez? E, azkenean, zuke ateratzen duzun emaitza, ateratzen eta horrekin jokatu egin bar duzu hori izan delako pretsonen erabakia, eta diskonforme bazalde, ba, bueno, lan obiagoa egin, urrengo hautezkundetarako, baina ez nindezin daitekena da, bueno, ba, hautezkundeak forzatu, urtero urtero lortu arte eh nahi dituen emaitzak Beraz, e, bueno, ba, nik ulertuko nuke, lagogarren, hauteskunde batzuk deituta lau urteetan, jende asko, bueno, ba, kokotera egotea, eta esatea, bueno, ba, sentitzen dut, baina e, ez dut sinisten e, sistema ematen dizkideen tresnetan, eta nik uste dut, ba, demokrata bezala, tresna horiek babestu behar ditugula, eta tresna horiek babesteko, ba, akordio, akordioak lortu behar direla, lehen bailen. Eta nola ulertu beharko litzateke, edo ze ondorio izango lituzke, PP proposatzen ari den duten Espainia suma bezalako koalizio batek? Bueno, nik uste dut, Pedro Sánchezek mm, behar bazuen arrazoi gehiagoren bat bere esfortzu guztiak e, koalizio gobernu batean lan egiteko, ba, hemen baduela e, azken e, motiboa, ez? e, arriskutsua izan daiteke, eta gu badakigu nola geure sistema elektoralean indar politiko e, handiek e, bueno, ba, abantaia bat eh, duten eta botaren fragmentazioak desabantaia duen beraz pot, eskuinak poto fragmentazio horrekin bukatu egiten badu e, lortu dezake bueno, espero dute zirabaztea, baina gutxienez errepresentazio handi bat kongresuan, eta horrek berriro ere haiek boterera eraman. Uh -huh. e, estatu maian, mm, Ciudadanos eta Bausek momentu zezesko esan dute, baina e, Ciudadanoseko iturriak eipatuz gaur, el konfidenzialek aipatzen du, Ciudadanosek ez luke gaizki ikusiko, Euskadin, Euskadi suma moduko ekimen bat egite. Alfonso Alonso gezti batea erabatitzi, esan du bai, foralitatea respetatu beharko lukela, iruditzen zaizu formula hori erabil daitekela, edo erabili dezaketela, Euskadin, momentu ontan ziudadanosek ez duen ordezkaritza bat txikia bada ere lortzeko? Bueno, hori berai galdetu beharko ez, baina argi dago e, interes kontra jarriak daudela eskuinaren e, barnean. Zioan esek baiet esaten du, errepresentaziorik ez duen lurralde haietan, baina e, botoak lortzen dituen lurraldeetan, ba, ez eman egiten du, beraz, berriro ere, e, eh, aurki edo botere banaketa bat eh, izango zen horrelako koalizio bat. E, nik ez dut eh, oso urrun ikusten e, Euskadin horrelakorik e, gertatzea, azkenean ziranosek e, bueno, euneko batearen bosak ditu eta alde popularra beheraka eta beheraka doa. Beraz, e, bueno, ez nuke eskartatuko eta berri ere ba, esan behar dut. horre, bueno, ba, arrazoiak behar bagenituen akorditara eltzeko eta Pedro Sánchezek arrazoiak behar baditu akorditara eltzeko hemen du arrazoi berri eta handi bat hori lortzeko. Mhm. E, Hautezkunden errepikapena baldin badago, Eusko Legibiltzarrean pentsatzekoa da baldintzatuko duela eta aurrekontuen negoziazioa ziprestinduko duela egoera horrek, aurrekontu proiektu horri begira zuek ze jarreratan zaudete, momentu honetan. <clears throat> Beno, gaur, jarrera eh, argia eta publikoa izan da azken eh, hilabeteetan, e, bueno, arendik ez da iraia ere, urrian normalean heltzen dira aurrekontuak, beraz, e, uk zenbakirik ez dugu ikusi aurrekontu hauen on inguruan. Uztailean bilera bat egin zenuten. Bai, egin genuen bilera bat, e, jarraibideak e, aztertzeko, jarraibide horiek atera zirenean, eta guk e, jarraibidei buruz, iritzi Beno, positibo bat zentzu batzuetan e, eman genuen ikusi genuelako ba, e, guk lando egin genituen elementu batzuk agertzen zirela jarrai bide horretan eta gainera nik uste izango dela gaur helburua urrengo eh, urte parlamentarioan gobernuan e, gobernuaren ekintzetan e, influenzia, influenzia izatea eta baita lera erabakietan influenzia handienarik izatea e, baina baita ere, ba, gauza batzuk e, falta motatzen genituen, bueno, ba, e, e lurralde beretsari buruz e, hitz egiten dutena, jakitea berdintasunaren inguruan zen bat, e, bueno, e, gastatu ingo den eta orain gainera jakinda emergentzia klimatiko deklarazioa egin duela lendakariak, bueno, zein olako neurriak hartuko dituen e, eh, lendakariak aldaklima, aldaketa klimatikoari buruz edo baita ere, e, bueno, jakinda egon daitekela krisi ekonomiko global bat, nola prestatuko dugun geure e, herria mm, horrelako krisi baten arazoak e, espairatzeko edo gutxien pairatzeko guk hori jarri genion dana e, azpiazu jaunari beraz berak baditu guk eh, nahi ditugun elementu guztiak meganean ba, bere aurrekontuak eh, aldatzeko edo ikusteko nola ezartzen dituen horrelako elementuak kan. Baina abia puntua, orain urte bete baino hobea dioz, dela diozu. Beno, egia esan e, gu oso guztietan egon gara aurrokontuak e, egin direnean eta guk beti eraman ditugu geure proposamenak. Baina egia da, aurten jarraibideetan oso e, eh, prematurak direnak, baina bueno, jarraibideak badira, e, eh, agartzen direla, mm, ba, beste urtetan agartzen ez diren gauzak, edo guk e, landu egin ditugun gauzak, eta nik uste dut guk landu egin ditugulako, gaur egun, e, ba, berdintasunari buruz hitz egin dezakegu, e, aldaketa klimatikoari buruz hitz egin dezakegu, eta hauek jarraibideetan agartu agertu egiten dira. Beraz, bueno, ba, haiek izan da, egia da, pausu bat eman dela gobernuaren aldetik. Ikusi barko dugu, era, edo, era, e, bueno, aurrekontuak aurkezten direnean, erreflasertu egiten diren zenbakietan jarraibideak e, eh, plantatzen zituzten aldaketak. Mm -hmm. Eren egun Arnaldo Otegi faktorian izan genuen eta berak defendatu zituen besteak beste baturango honetan errenterian elkarrekin Podemosekin lortutako akordioak eta elkarlan hori mm. e, olako gehiago aurre ikusi bada behar da eda daiteke hori erkidego mailara politika aurrerako eta sozialoiek orokortzeko Beno, eh, guk beti e, izan dugu mai gainean gure proposamenan nun e, bai alderdi sozialistari eta bai Euskal Herria Bilduri eskua luzetzen genion e, eta aurrerakoia den e, horren inguruan lan egiteko bai proposamen sozialen bidez edo beste hainbat politiken bidez eta gure proposamen horrek e, mai gainean e, jarraitzen du e, nik uste dut momentu honetan egia da, e, bueno, ba, e, eh, or, <laughs> oso desorekatu eda dagoela egoera politikoa, ez dakigu hautezkundak egongo diren estatu mailan ez dakigu noiz izango diren euskal e, hautezkundeak, baina, bueno, euskal hautezkundeak eta gero, emaitzak e, aztertu barko dira, eta ikusi barko, zenolako gehien, gehiengoak mantendu egin barko diren, eta nik uste dut horre ere alderetzio zaristak, hausnarketa bat egin barko duela, ba ikusteko, norekin egin nahi dituen politikak, ez? Mhm. Lehen dakaria egunotan batikanoan da, share programa mm. aurkezten, mm. errefusiatu egarrera egiteko plana. Ez dakit plan hau ezagutzen duzun, ze iritzi duzun? Beno, ba, planari buruz edo jakin e, dudanari buruz e, pare bat komentario egin nahi nituzke ze e, ikusi duana da, bueno, gehien bat kuota sistemaren, e, sistemaren inguruan hitz egiten duen plan bat dela, eta badakigu kota sistemak ez duela ondo funtzionatu Europan, aldaketa pare, pare batekin. E, bueno, ba, e, eskualdeek edo regioek e, plan de urkuiuk e, duen bezala, e, bueno, izan alizatea e, errefusiatuak e, ekartzea lurraldetara, eta baita ere banaketa egitea bueno, ba, PIB edo langabeziaren kriterioak jarraituta. Bueno, nire ustez, e, bueno, badakigu honetan kompete kompetentzia. Ez dagoela eta e, bueno, ba, bakarrik e, eskaera bat dela ez, eskaera politiko bat. Eta nik aldetzen e, dio dana da zergatikea kompetentzia bat ditugun e, asuntuetan ez dugula geure lana, ez dugun geure lana. Sakontzen ez, adibidez, bueno, ba, ba, bez, zuloan erortzen diren zuloetan erotzen diren e, migranteen bizitzagoerak hobetzen, bueno, e, eh, elzen diren eldugabeen e, eh, egoerak hobetzen, eldugabe zentroetan daudenak adibidez, edo baita ere, bueno, ba, eskatzen e, migrante eta refusiatuen babes sistema kudeatzeko e, kudeatzaren kompetentzia hausitegi konstituzionalak e, argi utzi du e, izan dezakegula horrelako kompetentzia eta, bueno, bauke, ere lagebiltzarrean e, bueno, eskatu egin dugu edo eskatu egin dugu kompetentzia hori e, geuregan e, izatea hobeto kudeatzeko errefusiatu eta, errefusiatu eta migranteen egoerak pabe sistemaren bidez Beraz uste duzu konbedentziarik ez duelako lehen ez lukela proposamen hau egin behar Nik uste dut eh, lan egin bar sakonago kompetentzia dugun elementuetan eta saiatzeko kompetentzia gehiago e, lortzeko. Guretzat eh, beti ondo irudiko irudituko zaigu lan egitea errefusiatu eta migranteen egoerak hobetzeko e, metodoetan. Baina planteatuko planteatutako metodoa ez da metodorik berriena eta gainera ikusi da ara Europan arazoak izan dituela eta oraindik ere hainbat zulo ditugu guk geure e, bueno, ba, ja, bueno, migranteak babesteko sisteman, kompetentzia ditugun elementuetan eta horretan uste dugu prioritateak jarri behar direla. Amaitu da, gezazpiaren goi bilera biarritzen, baita kontragailurra ere, zue kontragailurrean parte hartu duzue, ze ondoriorekin geratu zara egun hauetan gertatu den guztitik? Bueno, eh, ondorio batzuk aurre ikusi egiten, ziren, bagenekien gezazpiaren e, e, bilerak e, konklusio gutxi aterako zituela eta gai baita ere gezazpia iritarren bizitzetatik oso urrun dagoela. Ez bakarrik sortu egin dituen arazoen gatik, ze ikusi dugun olako arazo sortu dituen zagurtasunean, gure errepidetan e, turismoaren <clears throat> momentuan, bueno, e, azkenean e, gezazpia ona dator, eh, bueno, arazo handiak sortzen, baina baita ere hau beraien ekintzen erreflexu bat, e, erreflexu bat da. E, konfiantza gutxirekin ikusten genuen e, gezazpiaren bilera azkenean e, zaetzin direlako konpontzen beraiek sortu egin dituzten arazo handiak ez azpiaren politikak izan dira aldaketa klimatikoa sakondo egin duten etuten e, politikak eta gero baita ere, bueno, ba ikusita e, aurka kumpre, horretan nola e, gutxienez ez egon dira eta aukera egon dira ez e, eredu alternatiboei buruz eta nik eh, espero dute eh, eredu alternatibo hauek ere bueno, bere alderdi politikoen bidez e, bere egin aboza izatea beti espero dugun bezala movimentu sozialetatik. Lander Martínez, elkarrekin Podemosen parlamentaria eta Podemos alduguko idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi Erratiko Faktorian izategatik, segi ondo. Eskerrik asko zuei. Euskadi.